kkooti eya sayisima bakitugambe tukooye tukooye obulumi bwe batuyisaamu n'okututta ate nga naffe tuli bamalirivu n'ekyo kye baagala bo nga bo kuba ensi baagiwangula ffe tuli mbuzi kuba embuzi bakeera ne bagisalako obulago naye bo baliwa era nze nsaba ekintu kino kituuke mu ggwanga uganda buli musiraamu yenna gy'ali obulumi bwe tusigazza mu basiraamu be bazze batu olwaleero bubuno butuuse ku isima lutuuse mu lujja lwa haaji haaji kasajja eh, enkya bugenda kutuuka wange luli bugenda kutuuka wa mulala naye tukoye okubeera nga tubeerao batusuubiza obujulizi bujja obujulizi bujja ekyeyapooti kiwedde kiki ekigenda mu maaso kye bagenda okutuwa uganda yaffe nsi yaffe tweyagaliremu tukooye okututanga embuzi tukooye okututanga ebisolo tetugenda kwogera kirungi kyerere mu gavumenti yaffe oba leero isima afudde nange njogedde nkyabajje banziti kuba nange ndi muntu tukoye tukoye buli kimu kyebatukoze tukiwuliddemu kitumala siyimirirangako mu kamera nyimiriddemu ngaomukyalo omusiraamu tukoye okututta tukoye okutta abasiraamu ngaembuzi olwaleero mubasiba nga tebalina nemisango gye bakoze nemufundikira nga mumwenyini mwe mubajjeeyo eh? nemugamba nti ono twamunoonyerezaako obujulizi bwabuze bujulizi bwe mugenda otuwaffe abasiraamu eh? eva obwaffe bwe bubula obwotali bw abasiraamu bo tebulabe tukoye tukoye balekerawo okutusalanga ente era isima afudde naye naawe nkyogenda kufa otya era ogenda tuka maaso ga allah ogenda kwogeraki nti ekyanzisanga nali njagala sente nali njagala buwanguzi muki enensi tugiyita mu buyisi naye tulina gye tulaga yisima agenze naye gwe olowooza osigaddewo era essaawe naabakuŋŋanye wano bonna bakuŋŋanye lwa yisima okiwulira amazima agalemedde ku kirumira yafiira ku mazima kaweesi yafiira ku mazima bonna be bazze batta bafiira ku mazima baveeyo batuwa obujulizi n'obukakafu ekyo kye baba batuyamba kyokka fundikira nga nva mu zikamera zino gavumenti gyeri eveeyo etuwe ensonga ki ekitussa tukooye okututta tukooye bweba egundi eh, entebe yaabwe simanyi eyapooti yaabwe yetussa nakyo bakitugambe byebyebyange amannya agange nze namakula rahma nga nzaalibwa ekatosi eh, yisima weteranko njeru ekisoga eh, we twawukanira mva mu luggya lwajja jjange ejjuma sebukulu senga wange emeja narweiso kano esawe neyawummula senga wange abeeyo alumirirwe ku basiraamu atwogerereko naffe kuba tuli bantu batwogerereko senga wange meja narweiso ndaba nze ndi muwala wa mwami kataate musa tukoye okututta abasiraamu tukoye okututa ng'embuzi tukoye senga wange vaayo nyimiridde maaso gazi kamera ndi muwala wa kataate musa mu lujja lwa juma sebugu vaayo olwanirire ku basiraamu fe tukoye okututa ng'embuzi essaawa eno we tuli tuli mumaziga tulina obulumi kati essaawa eno abaliwo abatutirimbula ng'embuzi bo basubira fe tugenda kubeerawo naawe owuwo olwaleero sowani enkya naawe bagenda kulimbiza ewuwo bangi nnyo abadde tebamanyi nsima waava wano wetuli wetuyimiridde ge maka ga kitaawe eh? essaawa eno tuliwa era gwe ensi ogikunguddemu ki eh? nkooye okuwulira nti abasiraamu twali aki yensima essaawa eno muzira tukooye bannange essaawa eno buli mwomu waaliyebuza isima nsonga ki gye bayinza otuwa nti neensonga eyasiza isima nsonga ki baveeyo bagitugambe oba bandibadde baagala omuta bandimuwadde obutw obumutwala mu mpolampola so so tuwa entiisa tukooye entiisa zaabwe yisima nga nze nga maama omuzadde abadde anzimba bingi olwaleero bw'abadde ayogera ku baana akitwa akyogera ng'omuzadde newankubadde ayinza okuba talise mwana musi naye abadde muzadde kakatya abavaayo gye tuli ffenna bannanga tuveeyo twerwanirire baleme kutuyita kutuyisanga bisolo senga wange meja nareiso vaayo gyoli yonna olumirirwa abasiraamu tukoye okubanga abasiraamu tebatulumirirwa kwaki babeeranga batutta bwe bati eh? yabadde alina kaki eh? yabadde nakyambe yabadde ne mundu kiki kyebamusiza tukoye okubanga ayisima bamutuse bwe batyo olwaleero baganda bange tuyimiridde wano tuli muzikamera naye olwaleero yisima yebaba bamuse bamusanze ne mundu yisima yabadde talina mundu yisima yabadde muntu nga nze ngaakwata kuba okuddawelwaki tebafunye akabenje ne bamutomera n'agwa eri n'afa naye ere mundu amasasi ameka ameko gakuba omuntu muli batiitiizi mu ki bannange mutubeereremu bannange mutulumirirweko olwaleero isima yandibadde aziika kitaawe kitaawe olwaleero yaziika isima ng'oli muzadde abaana bamaje abaana bamaje bobebafa gavumenti katemumva yokubaya obujulizi lwaki evo bwaffe bubu eh? abaana bamaje tulientubonaveeyo babkyabadaddako baveeyo eh? babyogere naye nje nnyo be batukoze naye tetugenda kusobola kubigumiikiriza tukooye obulumi tukooye okukaaba tukooye okulukusa amaziga isima abadde akyalina ebyokukola mu bulamu bw'abakadde be mu bulamu bw'abaganda be mu bulamu bwaffe abantu wamuzze fe abantu olwaleero luno nze mbadde ntuula ku tivi nemanya nti puroguramu ya isima etuusi nentuula ntandika owuliriza wa wamenya wa we bamugolola nti wano wakyana eh? naye ng'ate isima abadde mwana mwetowaze ng'ategeera nti wano nakoze ensobi nga yeenenya eh? senga nalweyise eriyo abaana abazaalibwa mu baami abamaje ne babatira bakitaabwe esawe no isima abadde agamba bagenda balwanirira bensioni ow'abaana abo aliriddawa mububawe abaana abo bamufune abazadde baabwe bafa balwanirira ensi yaabwe naye mubalekeredde tuliriddawa bannange twebereremu mu bintu ebimu ate abanauganda twebereremu kino kituwadde ekyokuyiga ngaffe abaana abakulidde wano mu kitundu kubanze ndi mwana nzaalwa yaawo wano mu kitundu naye tukulidde mu kitundu twebereremu mu bimu nekyokubiri mukweberera katikiro yajja natugamba twebereremu mu bintu ebimu baganda bange olwaleero tuli mu lujja luno lwa isima tetumanyi enkyawa we tulaga tetumanyi oba olwaleero nze mbaana okuzikamera nga nze enziraku naye fenna ly ekkubo olwaleero si omuntu enkyaggwe bagenda kutta batya eh? bannange tweyambeyambe mu bimu batuwe obujulizi bw'abasiraamu batuwa obujulizi bw'abasiraamu tukooye okutusaddaaka tukooye saddaaka zammwe nga z'abasiraamu mutuwa obujulizi